ولذلك بعضنا عذب والده لما كبر عذبك ليه أنت قاعد تربيه للدنيا أنت تعبده في الدنيا أنت تعبده في الرياضيات والإنجليزي والفيزياء والحاسب أنت ما كنت تعبده لرب العالمين يا بني صل حتى تكون في ذمة الله فيعلمك ويوفقك ويفهمك أليس المفهم هو الله؟ أليس المعلم أول معلم في الوجود هو الله وعلم آدم الأسماء أليس الله فهم سليمان وفهم إبراهيم طيب من اللي فهم أبنائنا ذكاء بعض الأبناء حفظ حفظ حفظ لما قبل التخرج ضرب عنده ضرب عنده الميموري هنا وصار يهذي بما لا يدري وانتهى وبعضهم حفظ حفظ حفظ وراح خذ بعثه وما رجع من البرازيل ولا من بلجيكا ولا هولندا ولا ها آه، وخلى ابوه شايب يبكي يتمنى يراه بسكايبي ولا يكلمه هذا تربيه هذه تربيه مهترئه أن نربيهم على أن السعادة فوق الأرض أو أن السعادة لا يملكها إلا ذكاؤه وحنكته وعلمه ويل للت... وترى أحبابي أحبابي إن أحد أسباب الشقاء في الحياة أن بعضنا مؤمن ب... ب... بأفكار خاطئة وبقواعد خاطئة في التربية وفي النظرة للحياة الحبيب ماذا يقول؟ يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام تعس لاحظ تعس ضد التعاسة ضد إيش ضد, ضد السعادة قال تعس عبد الدينار تعس يعني اللي إذا اجمع يا بابا اجمع وانا وهو يجمع وبيشتري شقه وحادث عند التقاطع ومات العجيب لما مات الميت الله ما سأل عن كل اللي كان يشتغل من ستين سنة سأله من ربك باختصار هل الله في قلبك هل كان عظيما هل أنت تحبه ترى بعض أحبابي بعضنا ما يربي نفسه ولا ذريته على حب الله يحب الريال يحب الجاكيت يحب الكرافتة يحب الثوب يفصل مدري وش قال تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس ولا شيك وإذا شيك فلا انتقش عاجز شقي